Պարզվում է ադրբեջանցի բեմադրիչները նույնքան ապաշնոր ու երեսպաշտ են, որքան այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հերթական անգամ հարևան երկրի քարոշչյան մեքենան փորձել է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, ջանալով ազդել աշխարհի բարի մարդկանց զգացմունքների վրա։ Ադրբեջանցի վայ ռեժիսորները լուսանկար են երկնել, պատկերելով արտասովոր աղջնակի, որն անձնական ողբերգություն է ապրում իր պետության սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Գանձակ քաղաքի ավերածությունների համար։ Նա բողոքում է հայկական ագրեսիայից ու ակնկալում աշխարհի վշտակցությունը։ Սակայն ադրբեջանական Գեբելսների վրա սառը ցնցուղ է դարձել համացանցում հայտնված այս լուսանկարի իրական նախապատմությունը փաստող տեսանյութը, որը հիշեցնում է խորհրդային հայտնի ֆիլմ ֆիլմ ֆիլմ հայտնի մուլտիպլիկացիոն ծաղրանմանակումը։ Եվ այսպես փոքրիկ աղջիկը նկարահանման տաղավարում նախ ուրախ ժպտում է, ուշի ուշով լսում, թե ինչ են հանձնարարում իրեն Շեքսպիրյան դրամայի վարպետ ռեժիսորները, սովորեցնում ինչպես պահել իրեն տեսախցիկի առջև, ինչպես ավելի համոզիչ եկեկալ։ Իսկ այդ ընթացքում ծնողներն իրար հերթ չտալով Instagram-ում պարծենում են իրենց ձստեր դերասանական տաղանդով ու վարպետությամբ եւ իրենց հերթին նպաստում ադրբեջանական կեղծիքի բացահայտմանը։ Ամբողջ աշխարհին խაფելու նկրտումներին հագուրդ տալու համար Ադրբեջանը դարձյալ զոհ է դարձնում սեփական ժողովրդին։ Ընդ որում այս անգամ երեխային, ինչը ՄԱԿ-ի եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կանոնադրությամբ ու միջազգային կոնվենցիաներով արգելված ու դատապարտելի արարք է։ Միջդեռ Ադրբեջանի կեղծարարության դեմ հայկական իրականությունն է։ Այս անմեղ երեխաները պատերազմի առաջին իսկ օրից մարդատյաց Ադրբեջանի թիրախավորման տակ են։ Իրական են նաեւ ռմբակոծություններից զոհված հայ երեխաները։ Լաուրա Մամյան, Զինուշ